Я не знаю, Юра, наверное, покреативил. Не видел я вот таких названий нигде. Бардак. Не было такого. Э, Юра... Ну, мне, короче, он нравится как э, тренер. Он э, хорошо подходит к брейкдансу, синхроны нормально делает, когда нужно, включает строгость, веселит нас иногда вот так. Хороший тренер.